ओए सुन पगली जितने तूने पढ़ाई कर रखी है उससे ज्यादा तो तेरे राजा ने लड़ाई कर रखी है लड़ाई कर रखी है मने तू बात बदी ले राजा खुलिया तू कॉलेज बनवा करी ले साथे हूँ पर तू जान मारो तू साथ करी ले भक्ति जान घणी याद रे मारो दिल तोरी भीजा से उम्र थारी जाए से कमर तारी देखाई से जब खुलिया राजा खुलिया राजा खुलिया

घड़ा ले काजल लगा के चलो ना बाजार हर आंखों में काजल लगा के चलो ना बाजार एक मजनू दीवाना हो गया है छोरी तेरे प्यार से वार हो गया है छोरी तेरे प्यार आंखों से वार हो गया है छोरी तेरे प्यार राजा कुड़िया राजा कुड़िया बसेरा तेरा है राजा कुरिया तुझे देख कर जो मेरी बदल जाती है तुझे देख कर जो मेरी बदल जाती है वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में हर चांद वाला मुखड़ा लेके चलो एक पागल प्रेमी हो गया है घायल